دعونا نلقي نظرة على يوتيوب أحد المواقع الأكبر والأهم على مستوى العالم لمشاركة الفيديو. في العنوان أضف التاريخ والموقع وبعض كلمات التوصيف المهمة عن محتوى الفيديو. إن كان الفيديو يحتوي على مشاهد انتهاكات قد تؤذي العين من الأفضل الإشارة إلى ذلك أضف إلى عنوان الفيديو عبارة مشاهد انتهاكات حقوق إنسان تؤذي العين أضف وصفا حياديا وواقعيا لإعطاء معلومات مفصلة عن الساعة والموقع إن كان ممكنا أضف السياق الذي يساعد المشاهد على فهم الفيديو كوصف لما حدث قبل التسجيل وبعده مباشرة كن حياديا وواقعيا عند كتابة العنوان والوصف لا تستخدم الاستنتاجات أو المبالغة أو الكتابة بأسلوب يثير المشاعر أضف كلمات وسم مناسبة تلك الكلمات مهمة جدا لأن محركات البحث تستخدمها للعثور على المضمون. أضف التاريخ والساعة والموقع مرة أخرى، ثم أضف كلمات غير منحازة وواقعية ومتعلقة بالمضمون. لا تضف كلمات وسم غير متعلقة بالمضمون في محاولة للحصول على عدد أكبر من المشاهدات.